Egemenlik bizimdir Düşenlik bizimdir Bu esenlik bizimdir Gel 23 Nisan Küçük hanımlar, küçük beyler Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikon Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdüreceksiniz. sizsiniz. ذلك لدينا Solo